කරනවා ඒ වගේම අපි අපේ channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ දෙකක් කරා සුළු කිරීම ගැන සුළු කිරීමේදී ධන සහ ඍණ පාවිච්චි කරනකොට අපි කොහොමද කරන්නේ සහ ඉතින් ඒකේ මම සිද්ධාන්තයත් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒකේ මොකද්ද සමරේකත් අරගෙන එක්සැම්පල් කීපයකුත් කියලා මේ පාඩම ඉවර කරන්නයි ආවේ අද. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න ඒ බලපුවාම ඔයාලට තේරෙයි මේක ලේසියි කියලා. සහ දැන් මේ ඉගෙන ගන්න තියරි එක එහෙම නැත්නම් න්‍යාය එහෙම නැත්නම් સિદ્ધාන්තය ඔයාලා මොන ගණන් කරත් O level කරත් A level කරත් A level වලට අපි හිතමුකෝ PO maths applied maths physics ඒ වගේ මොන සබ්ජෙක්ට් කරත් මේක අවශ්‍යයි. අපි කෙලින්ම යන් ගාන ඉස්සෙල්ලා ක්ලිප් එකට ට්‍රයි. පළවෙනි එක තමයි සාරාංශය. මේ සාරාංශය කටපාඩම් කරගන්න. දැන් මේ මෙතන මේ රතු පාටින් තියෙන දේවල් කටපාඩම් කරගත්තට පාඩු උදාහරණයක් වශයෙන් සුළු කිරීමේදී වර්ග කීපයක් තියෙනවා. දැන් මම උගන්වන්නේ ධන සහ ඍණ අගයන් ගැන. එක්ක ධන ධන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ධනයි ඍණයි වෙන්න පුළුවන්. ඍණයි ධනයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඍණයි ඍණයි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි උගන්වන්න තියෙන්නේ. right. සුළු කිරීමේදී ධන අගයක් සහ ධන ඍණ අගයක් තිබ්බොත් එහෙම අපි මොකද්ද කරන්නේ මෙන්න මං පෙන්නනවා ධන අගයක් සහ ඍණාගයක් තිබ්බොත් එහෙම කරන්නේ ඔයාලා මේ අංක දෙක ගැන හිතන්න අංක ගැන හිතන්න අංකයේ තියෙන ලකුණ ගැන හිතන්න එපා දැනට ධන ඍණ ගැන කතා කරන්න එපා එතකොට තීරයක තමයි වැඩි අගයෙන් අඩු අගේ අඩු කරලා වැඩි අගයෙන් අඩු අගේ අඩු කරලා වැඩි අගේ ලකුණ දමන්න රයිට් ඒක තමයි තීරයක ඉගෙන ගන්න දෙක සුළු කිරීමේදී ධන සහ ධන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාන අගයන් තියෙනවා. මේ සමාන අගයන් ධන අගයක් සහ තවත් ධන අගයක් එක්ක සුළු කරනකොට වට තියෙන්නේ මොකද්ද? සමාන අගයන් එනකොට ඒ දෙක එකතු කරන්න. ඒ අගයන් දෙක එකතු කරලා උත්තරේ ධන දමන්න. ධනමයි උත්තරේ. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන સિદ્ધාන්තය තමයි ධනයි ධනයි ධන කියන එක ඉගෙන ගන්න. ධනයි ධනයි ධන. වාට තේරෙයි මේ ධනයි ධනයි ධන කියන්නේ කොතනද කියලා ඉදිරියට. රයිට් ඊට පස්සේ සුළු කිරීමේදී තව එකක් වෙන්න පුළුවන් ඍණ සහ ඍණ වෙන්න පුළුවන් හරි එතකොට ඍණ සහ ඍණාගයක් තිබ්බහම ඒත් අර වගේමයි මේ අංක දෙකම එකතු කරන්න දෙකම එකතු කරලා උත්තරේ යගේ ඍණ දාන්න හරිම ලේසි ඒකට අපි කියනවා ඍණයි ඍණයි ඍණ කියලා රයිට් එතකොට මේ ජීවිතේටම මේ සිද්ධාන්ත තුන මතක තියාගන්න. මේක මතක තියාගත්තා කියන්නේ වාට ඉතින් ගණන් කියන්නේ නැති. හරි? මං කියනවා ඔයාලට කරුණාකර ඉහ සඳහන් කළ න්‍යාය එහෙම නැත්නම් තියරි එක સિદ્ધාන්තය මතක තබා ගන්න අනාගතයේ ඕනෑම වෙලාවක ගණිතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. right අපි දැන් යමු ඊළඟට ක්ලිප් එකට. right මේකේ දැන් අපි කියනවා උදාහරණ කිහිපයක්. මේ ගණන් ටික හදපුවාම ඔයාලට ලේසි අර තියරි එක ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? 12යි 10යි කියලා දෙන 12යි අඩු කිරීම 10යි තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ අඩු කිරීම ගැන හිතන්න එපා. මේ අගයන් මොනවද කියලා බලමු. මෙතන තියෙන මොකක්ද අගය? මෙතන අගයක් තීර නැත්නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ධන. එතකොට මොනවද අගයවල දෙක? ධන අගයක් සහ ඍණ අගයක්. එතකොට පළවෙනි තීරයක තමයි මෙතෙන් දැප්පයි වෙන්නේ. ඒකේ මම කියලා තියෙනවා වැඩි අගයෙන් අඩු අගය අඩු කර වැඩි කියලා ලකුණ දබන්න. වැඩි අගය මොකද්ද? 12 12න් අඩු කරන්න කියනවා 10 කරලා වැඩි කියලා ලකුණ දාන්න කියනවා. හරි. 12යි ඒ වලින් 2 10යි ඒ අඩු කරපුවාම 2යි ඒ හරි. 2යි ඒ ඕකේ. හරි. වැඩි එක ලකුණ මොකද්ද? ධන. එතකොට ධන දානවා මෙතන නෑ. නිකම්ම 2යි ඒ කියන්නේ ධන 2යි ඒ කියන එක තමයි. උත්තරේ හරි ලේසි. දැන් මම දෙවෙනි එකක් බලනවා. මේකෙත් මොකද්ද? ධනයි sorry ඍණයි ධනයි. ඒ කියන්නේ uh, two different වැලිස් තියෙන අගේවල් අගේවල් දෙකක් තියෙන්නේ එතකොට වැඩියකින් අඩුව එක අඩු කරන්න වැඩිය වැඩියකේ අංකය මොකද්ද 12 අඩු අංකය මොකද්ද 10 12න් 10ක් අඩු කරපුවාම 2යි a හරියට කෝල් ගෙඩි කෝල් ගෙඩි වගේ 2යි a ඊට පස්සේ වැඩියකේ ලකුණ මොකද්ද මේ ඍණ වැඩියකේ ලකුණ ඍණ එහෙමනම් මෙයාත් ඍණ වෙනවා ඔන්න සිද්ධාන්තය දන්නේ හින්දා තමයි මම ටක් ගාලා මං ගන්න හදන්නේ අය හිත හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ මෙතන දැන් බලමු. මෙතන මොකද්ද? මෙතන 10යි 12යි. මෙතන හැම වෙලේම ආට නිකන් පැටලෙනවා නම් ගාන සරල කරගන්න අපි මෙතන ධන දාගමු. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ධන. right? ආපහු අර තීරීකමයි. මොකද්ද? වැඩි අගෙන් වැඩි අංකයෙන් අඩු අංකය අඩු කරන්න. වැඩි අංකේ මොකද්ද මෙතන? 12. මේක හිතන්නේ දැනට. මේ අංක හිතන්නේ. අගය හිතන්නේ. 12න් 10ක් අඩු කරා. 2යි හරි ඒත් එකයි වැඩි එක ලකුණ මොකක්ද මේ වැඩි අංකේ ලකුණ ඍණ ඍණ දෙකයි සැකයක් නැහැ උත්තරේ දැම්ම ඉවරයි ගාන හරි ඊට පස්සේ බලමු අපි මෙතන 12යි ධන 10යි 12යි කියන්නේ මොකද්ද මෙතන 12 ධන අනිවාර්යම ධන දාලා නැත්තම් ඒක ධන සමාන අගයන් තියෙන්නේ එතකොට අර දෙවෙනි තියරියක උඩ පේජ් එකට ගිහින් බලන්න දෙවෙනි තියරියකට ධනයි ධනයි ධන කියන එක නේ ධන ධන ධන. එතකොට උත්තරේ මොකද්ද ධන? එතකොට ධනයි ධනයි තියෙනට අගයන් දෙක එකතු කරන්න කියලා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට 12යි 10යි 22යි. 22යි ඒ. හරි? ධනයි ධනයි මොකද්ද? ධනයි ධනයි ධන. ධන දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ද ධන. right ඊට පස්සේ වගේම මෙතන මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා ඍණනේ. ඒක විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා මෙයා ඍණ කියලා. සමානාගයක් මෙතනත් ඍණාගයක් මෙතනත් ඍණාගයක්. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ අංක දෙක එකතු කරන්න. මේ දෙන්න එකතු කරන්න 12යි 10යි 22යි 22යි ඒ හරි. න්‍යාය මොකද්ද? තියරි එක මොකද්ද? සිද්ධාන්තය මොකද්ද? ඍණයි ඍණයි ඍණ. හරි. සමානාගයන් දැන් එකතු කරා. එකම ගාන එකම අංක වෙනස් විදිහකට බලන්න එන උත්තර වෙනස් නේ ස්වરૂපය අනුව. හරි? එතකොට ඍණ 12යි ඍණ 10යි ඍණ 22යි මෙතන ධන 12යි ධන 10යි ධන 22යි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ දැම්මා මෙතනත් එහෙමයි වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ දැම්මා මෙතනත් එහෙමයි වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ දැම්මා මෙතන ලකුණ ධන ඍණ ඍණ right අපි ඊළඟට right මෙතන වාට මම එක්සර්සයිස් ටිකක් තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම් පොඩ්ඩක් මේකට පොඩි hint එකක් දෙන්නම් මේක වාට ලේසි මේක හදන්න ඉස්සෙල්ලා 12 AB 3 AB සමාන අගයන් හරි අගයන් සමානයි මෙතන ධන මෙතනත් ඔයා දන්නේ මොකද්ද කියලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ධන. දැන් ඔයාලට ලේසි. සමාන අගයන් මොකද වෙන්නේ? සමාන අගයන් තියද්දි දෙන්න එකතු කරලා ඒ වගේම දාන්න. එහෙම නැත්නම් ධනයි ධනයි ධන කියන එක තමයි මෙතෙන් එන්න ඕනේ. ධන ධන ධන කියන තියරි එක. ඔයා ඉස්සෙල්ලා එකට ගිහින් බලන්න. මෙතන මොකද්ද? ඒත් ඒ වගේ මේ ධන 4x 4x 3x. මෙතන ධන නේ. ওই સિદ્ધාන්තෙම තමයි මේකම තමයි එකතු කරන්න ලේසි. මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන මොකද්ද අගේ? අනිවාර්යයෙන්ම ධන මෙතන අගේ ධනයි ඍණයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ දාන්න කියන තියරි එක. මම උගන්වලා තියෙන තියරි. 12න් 5ක් අඩු කරන්න 7යි වැඩි එකේ ලකුණ ඍණ. එතකොට මේක උත්තරේ ඍණ 7. හරි? මෙතන උත්තරේ බලන්න මේ වගේ දෙකදී පුළුවන් නම් අපි දෙන්න අපි මේ දෙන්නම සරල කරලා මේ මෙතන ඍණ එක තියෙනවා මෙතන ඍණ තුන තියෙනවා. අපි මේ දෙන්න ජොයින් කරමු. ඍණ එකයි ඍණ තුනයි අපිට සරල කරගන්න පුළුවන් මේ දෙන්න. මොකක්ද වෙන්නේ? ඍණ තුනයි ඍණ එකයි ඍණ හතරයි. ඊට පස්සේ ධන පහ සමානයි දැන් ඔයාලට ගන්න හදන්න පුළුවන් වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ දාන්න මොකද මොකද අගයන් සමාන නැහැ මෙතන ධන මෙතන ඍණ මෙතන ධන එකයි right මේත් ඒ වගේම එකක් මෙතන මොකද කරගන්න පුළුවන් මේ 12 මොකද්ද ධන මෙතනත් වැඩට යුගල එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ධන 12යි ධන 3යි මේ සමාන දෙන්නෙක් නේ. මේ දෙන්න ජොයින් කරගන්න. ඊතර මොකද්ද වෙන්නේ? 12යි 3යි 15යි ධන 15යි ඍණ 14යි. මෙතන ධන දාමුක දැනට. ඒතර වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි කියලා ලකුණු දාන්න. right. එච්චරයි. එහෙමනම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැවත අහන්න Uh, thank you very much for watching our channel uh, and uh, we will meet you soon with our next clip with a different calculation. Thank you.